Give me one six. It's your boy Blaine. cover is over. breaking news, I need freedom. freedom. Spit out pill, but I need them. Been in the city before. I get what I need and some more. Good girl, she a bitch, she a hoe. She picking the cash from the floor. इसको एक और दो है, इसके शॉट लो इसका एक शॉट लो कोई पता चले मम्मी को पता चले कि बेटा अबे लिख रहा था बकवास यार क्या कॉल क्लब है क्या लिख रहा था लड़ रहा था हमसे नथिंग पर्सनल दो मैंने बोला एसपीएस अच्छा में रहते हैं हम एसपीएस में पढ़ते हैं हमें छूना मत छू मत भैया शिक्षक पे अपनी बाव चढ़ाएगा पता है बंदे ने क्या लिखा don't fuck with me you are a fucker इसकी